灯光聚焦，周深在伴舞的簇拥中登上舞台。这是我梦里到过的地方。站在蓝天下，尽情的彼此交响，去渴望，去努力，去开启一切奇迹。听到全世界赞美，高强度的舞蹈动作，六国语言的复杂歌词，他稳稳地完成了《我们一起闯》的唱跳表演。在场观众更是全员化身“生米”，惊叹这位唱将再一次提升了。 实力与魅力的上限。三月下旬，澎湃新闻记者在海南的《创造营2021》录制地见到了周深。赛程已过半，有关节目的讨论一浪高过一浪。这座不大的岛屿像一个桃源乡，隔绝了外界的诸多纷扰，唯有努力与汗水是开启奇迹的钥匙。拍摄开始前的间隙，周深热切地问记者：“你有看节目吗？” 觉得大家表现怎么样？作为今年的男团发起人之一，他的心态已经从起初来看看各种不同的小朋友一定很有趣，渐渐发展为真情实感地带孩子。除了传授各种实用演唱技巧，时不时辅以心理疏导。最近，周深还意外收到了主题曲唱跳任务，最终用四天的苦练死磕成功。周深笑称实现了心中的偶像梦。 同时对舞台有了更多见解，现场真唱真跳，舞台感染力被放大。看到那样的表演，观众是很幸福的。这也是他一直以来对自己的要求，这非常难，但并非不可能完成。能够参与这些年轻人生命中浓墨重彩的一段经历，是很幸运，也很幸福的一件事。在和九十位少年相处的过程中。 周深时常会露出童趣率真的一面，偶尔也有点羡慕。在我刚进入这个行业时，每个舞台来的也都没那么容易。在这一行，你想走得越远，就会越辛苦，人也会越来越少。要永远保留竞争的状态和斗志。通过唱歌节目出道，也参与过形形色色的竞演。正是每次竭尽全力的自我突破。 造就如今挥洒自如的歌者周深，从艺至今的经历，让他对这些后辈抱有更多温暖的注视和理解。唱歌比我好的人还有很多，所以一开始我并不知道要怎么去指导别人，只是给出我的意见与建议。而且如果有人不适合做这些，我要怎么说出来呢？我知道打击很伤人的。他表示，当年参加《好声音》主要比拼唱功。 而创造营两千零二十一里学员被衡量的因素更多，也面临更多未知。看到背负心理压力的孩子，他很心疼，我怕他们会坏掉。这一行就是你摸不透的一行，你不知道被需要的是什么样的人，什么样的音色。周深直言，很多问题他也无法给出答案，唯有不断去试错，认识到自己适合什么，想要什么。 才能再去尝试别的可能性，比如作为一个典型的天秤座，过去他连点菜都有严重的选择困难。但我特别清楚自己不喜欢什么，那么做选择就会越来越简单了。老天赏饭吃的空灵嗓音，曾经让他受到无尽嘲笑，他也不止一次倾诉，在音乐这条路上要付出更多努力才能让观众接纳。现在的周深。 活跃在各种影视作品的 OST 里，成为综艺与晚会的收视福星。今年还首次登上牛年春晚献唱，国民度在升级。最佳男主的命运这句歌词，在这一刻成为恰如其分的人生注释。不过，面对这些彩虹屁，周深的回应逗趣中带着理性：别夸我，我怕尴尬，我还可以做得更好。提到生米们无穷的溢美之词。 他先是佯装嫌弃，他们老爱找一些腻腻歪歪的彩虹气体说给我听，我好尴尬。找对，接着又笑道。后来慢慢觉得还挺好玩的，对粉算是我生活中的乐趣。我一直希望，喜欢我的人在三次元都能开开心心，找到生活中最好的状态。周深说，我在这个行业里的光芒，很多是从喜欢我的人身上借来的。 所以我更要努力呈现好每一个舞台，让他们听到我的回声。我感受到了你们的光，也想传递给你们一些力量。在乐坛，一枝独秀不如百花齐放。澎湃新闻，看到那么多有实力、有潜力的后辈，你会有危机感吗？周深，一开始还真有，看到一群又高又帅，有的声音还特别好听的学员。 我在想自己会不会要没饭吃了笑，但如果一个地方只有一朵花在开放，会显得孤单。当所有的花都绽放，那就会成为花园。对华语乐坛来说，有越来越多优秀的新人才是好事。无论是 solo 歌手，还是男团、女团，我期待更多不同风格、性格和音色的人出现。与其担心粉丝哪天会不会离开。 不如做好自己该做的，把握好自己能够把握的舞台。有时我也会蛮羡慕他们的。在我刚进入这个行业时，每个舞台来的也都没那么容易，要用每一次的竭尽全力去争取下一个机会。澎湃新闻问：“你传授给大家更多的在于歌唱技巧，还是心态调整？”周深说：“私底下他们见到我。” 问更多的肯定还是关于声乐，声乐很难拔苗助长，只能多听、多学和多练。但随着节目推进，在给学员上课时，我能很明显的察觉到，状态不好的人头上有一片乌云。在创造营两千零二十一，学员的舞台和机会，都是由创始人投出来的，心理压力想必会更大。如果一直处于自我拉扯纠葛的状态。 我很怕他们会坏掉，这时调整好心态，或许比其他事情更重要。所以我也会干同学们以前最讨厌老师干的一件事，就是拖堂笑。澎湃新闻学员有向你提出什么印象深刻的问题吗？周深，我接收到的最发自灵魂的一个疑问，来自赖耀祥。他是一个特别努力的孩子，很多学员都告诉我。 他是岛上最努力的那个，每天只睡几个小时。临近主题曲考核时，他更加紧张的睡不着，拼命疯狂的加练。我们也看到了他的努力，他从 F 班升到了 A 班，接着就在第一次顺位发布被淘汰了。当我录完那一期节目，准备坐电梯离开时，赖赖走过来问我：“周深老师，是我还不够努力吗？” 那一刻，我的心整个被揪住，不知道怎么回答。我知道他已经尽力了，在宣布排名时，他一直忍着没哭。其实那一刻，无论他怎样释放自己的情绪，大家都会理解的。但他没有那样做，我就更加心痛和惋惜。他被大家看到的太晚了。我对他说：“努力当然有用，可能这个舞台不是最适合你的。” 更契合你的舞台还在下一个，希望他不要泄气。赖赖真的挺好的，我相信一定可以在另一个更适合他发光的地方看到他。希望他能继续坚持努力。澎湃新闻，初评级时有学员表演了《大鱼》，感想如何？周深，感动。我一直觉得，自己是不是带着自己个的滤镜去看他们的表演？ 当时就不停的发出啊啊啊啊，好感人的感叹。大鱼原本更像是在不舍的告别，而刘宇把舞蹈改编成了一个相遇的故事。最后他们还交换了乐器，好像找到了知己。我一直觉得参加各大节目，最重要的是舞台，还有交到的朋友。现代人，尤其是我们这行，越来越少能够有机会接触到新的朋友。 所以能够到这样一个环境，去认识那么多朋友，遇到特别合得来的兄弟，珍惜吧，太重要了。周深接受访谈的第一部分先到这，接下来还会有第二段，我们下期见。